пошел нахуй куда? надо туда. Говно тупого говна. Стану счастливым. Да. Никогда. туда. куда? надо туда. Говно, говна. Ты а я не знаю. Блять, я не понимаю. Я не понимаю!